四百公里的概念很简单哈，从花莲开到台东再开回来，大概就快四百。好，那是住一天哦，所以你住两天的话就是用八百公里。那你们是会预熟嘛，对不对？对，我们会。没预时，可以多用四。 是烟吉生活，我们下次见。